scusa, ma non hai un antivirus? Oh! Sto cazzo! Ora è tutto chiaro. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Oh mio Dio! Leccio! Fatti picchiare in silenzio, che invece di tagliare la bistecca ho tagliato la mia di bistecca! Cosa hai mangiato ieri sera che ti ha fatto così male? thank you queste trasformazioni. Più profondo. essere stato il virus è compito additivo ad indurre queste trasformazioni. Crepe, dov'è finita la mia scopa? L'ho presa io, serve a pulire, mica volare. Dove cazzo sarà quella scopa? Ho uno strano impulso di scopare foglie. Ritornerò a volare! Oh, cazzo, mi hanno rubato l'idea. you.